وين الخرق بدايرة الجنوب الثالثة المعركة بدايرة الجنوب الثالثة على المقعد الأرثوذكسي وبدرجة أقل على المقعد الدرزي رح نشوف ليش مهم نقول انه تحليلنا مبني على نتائج انتخابات 2018 والتغيرات اللي شهدها لبنان من بعد 17 تشرين النتيجة الحقيقية ما بقرروها غير الناخبين نهار الانتخابات على أي أساس في خرق؟ هيدي الدايرة مسيطر عليها تحالف حزب الله حركة أمل وحلفائهم بشكل كامل وبيعتبر الحاصل فيها من الأعلى بلبنان ومن المتوقع أنه يحافظ الثنائي على المقاعد يلي للشيعة وللسنة بالمقابل في لائحة معا نحو التغيير يلي قدرت تتوحد من بعد ما جمعت معظم الأحزاب والمجموعات والشخصيات المستقلة والمعارضة عشو معولين هاللاحة عم تسعى لتوصل للحاصل يلي كان 20500 صوت بالانتخابات الماضية وبتنطلق من 6000 صوت يلي سبق وحصل عليهم الحزب الشيوعي بالدورة السابقة وهو اليوم جزء من هاللاحة وقدامها مهمة مهمة استقطاب جمهور تيار المستقبل يلي بيتقدر بنحو 8500 صوت بالإضافة للصوت الاعتراضي يلي زاد من بعد 17 تشرين وبحال قدرت توصل للحاصل من المرجح انه الخرق يكون بالمقعد الارثوذكسي بحسبيا مرجعيون يلي مرشح عليه الياس جرادة او بدرجة اقل المقعد الدرزي يلي مرشح عليه فراس حمدان